Silencio, por favor. Silencio, por favor, os invitados. Prego lle guarden silencio, por favor. Silencio. Señor Balseiro, canta pasión para nada, para decir que van a intentar. Esa tanta pasión y tanto discurso para ningún compromiso. ¡Oh! che revoltos. Podemos alterar máis. Para non alteralos hai que ter o discurso do PP, algo totalmente imposible, porque cada, cada cousa que diga a oposición altera o Partido Popular. Ben, o problema da empresa Vestes Nacelles de Viveiro, es o ERE presentado pola empresa, ten consecuencias non só para os traballadores e traballadoras e súas familias, sino que ten consecuencias para toda a comarca da Mariña, que ve como nos últimos anos de crise vai desaparecendo, igual que no resto de Galiza, todo o tecido empresarial que sustentaba a sociedade. Na Mariña Luguesa, según os datos do mes de marzo, hai preto de 5.000 demandantes de emprego, o que representa un 41% máis que no comenzo da crise no ano 2008. Alén das consideracións expresadas polo propio Comité de Empresa, ao que desta, desta tribuna lle expreso ao noso apoio e solidaridade, igual coas súas familias, as familias dos traballadores Silencio, que se ven amenazadas Silencio. no seu futuro pola decisión da empresa, Coido que é necesario marcar esta situación nas decisións políticas tomadas polo Goberno do Estado, o Goberno galego e o propio presidente Núñez Feijóo. O Partido Popular é responsable directo de, de que hoxe milleiros de traballadores e traballadoras, centos provintes do sector da enerxía, estean engrosando as filas do desemprego da migración. Levaron ao desemprego e á migración a centenares de traballadores do sector da enerxía e impediron a creación de centos de, empre de empregos no sector. Vostedes, señoras e señores do Partido Popular, Decidiron ser os valedores das grandes empresas enerxéticas e entregarlle ás multinacionais un sector estratégico para o noso país. O Partido Popular de Galiza optou por impedir que empresas galegas entraran no sector evitando que se rachara co modelo oligopólico que dominaba e siga a dominar no noso país. A súa decisión deixou un rosel de empresas que pecharon ou ficaron baixo seres. Pero estas medidas empresariais non responden só á, pésima política enerxética da Xunta. Estas medidas teñen moito que ver coa reforma laboral imposta polo goberno do señor Rajoy. Para as multinacionais estranxeiras, gracias á reforma laboral, a necesidade de presentar contas consolidadas cando o despido colectivo se restrinse a casos en que a sociedade teña o domicilio en España. Restrinse as posibles causas de nulidades de ERE nos casos, aos casos onde se vulneraran dereitos fundamentais e liberdades públicas e limitou tamén a posibilidade das demandas individuais que quedan restringidas a cuestións de carácter individual que non teñan sido obxeto da demanda colectiva. O conflito de bestas non é novo. Xa no ano 2014 hubo celebrar unha folga de 24 horas en contra da flexibilidade da xornada que quería impoñer a empresa de 200 horas o ano por traballador. No fondo da, do actual ERE sigue o interese da empresa por reducir a contratación eventual e aforrar así os custes salariais ampliando a xornada do personal indefinido a precio de saldo. O modelo que cada vez sigue máis empresas ou os traballadores aceptan precarizar as súas condicións condicións laborais ou se lles aplica un ERE. Esta é a chantaxe que se esconde tras a contrarreforma laboral que só serviu para precarizar e destruir emprego. Esta chantaxe a levan adiante e se lle consinte a empresas como Vesta, a factoría con maior facturación da provincia de Lugo, por non falar das axudas públicas recibidas. Según o informe Andar Ardán de 2015, só 10 empresas asentadas na Mariña lograron superar os 10 millóns de euros de facturación. A primeira delas é eh, Vestas Nacelles, que ostenta o liderazgo con unha facturación superior aos 642.000 euros. O informe Adán reflite tamén o impacto da crise na Mariña, excepto Vestas, todas as demais empresas viron como durante estes anos os seus ingresos se reduciron, reduciu o seu movimento, o seu movimento económico á mínima expresión ou incluso chegaron a desaparecer. Ata a contrarreforma laboral, a maioría dos despedimentos eran despedimentos improcedentes procedentes a partir do ano 2012, a maioría dos despedimentos son despedimentos obxectivos, é dicir, que pasan dunha indemnización de 45 días a unha indemnización de 20 días. Así, se si no ano 2008 os mm, despedimentos obxectivos supuñan nada máis co 10% do total dos despedimentos do Estado, no ano 2012 os despedimentos obxectivos xa eh, superan o 77% de todos os despedimentos, é dicir, un auténtico abuso empresarial apoiado e promovido dende o propio goberno coa súa reforma laboral. Pero ademais tamén as indenizacións por despedimento reducironse nun 22% entre o 2011 e o 2012. Polo tanto, Señor Balseiro, por moita pasión que poña, se si quere defender os traballadores, vota a favor de anular esa reforma laboral que matou a clase traballadora e lle quitou todos os dereitos. Nada máis. Gracias, señora Martínez.